Hello，大家好，我唔免，我身邊嗰位就係啱啱贏咗八強賽事嘅 EMC 成員痴眉咁。咁，我想問下，大家都覺得你哋 EMC 係一個大熱，咁你哋點睇啲？ 誒，我哋就覺得其實隊隊嘅實力都其實幾接近嘅，所以冇話大唔大意咯。誒，其實好多隊都有實力，所以其實都 close 嘅打得啲實力。咁如果你話誒，大家啲實力都差唔多，可唔可以即係覺得會唔會有邊啲隊你會睇好少少？或者未來佢有啲進步空間嘅隊，可能喺今次 WSG 上邊都會出現咗嘅？誒，譬如啊，誒。 即係你話實力都比較強勁可能譬如誒，啱啱入咗四強嗰兩隊咯，同埋可能嚟緊入四強嗰隊咯，同埋啱啱嗰隊可能其實都只係爭啲配合咯，其實啲槍法都有嘅。咁聽日就係四強啦，咁其實練習嘅時間一定唔夠噶啦，因為得一日嘅時間，咁你。 喺今晚翻到去或者一陣翻去嘅時候，你哋會唔會即係商好自己決策或者一啲戰術去商量下聽日點打咧？誒，都應該會，可能傾下誒打得啲 plan 有咩打得唔夠好啊，再執翻啲細節嘅位啊。唔該晒你阿 m 尾，咁我哋聽日再見。